para poder é um privilégio para mim poder compartilhar a palavra de Deus esta manhã. E tenho uma missão. Eu tenho uma missão. E espero que você possa ajudar-me a Espero que você pode me ajudar a cumpri-la. Primeiro que nada, quero poder compartilhar o que Deus tem em seu coração. Primeiro quero poder compartilhar o que Deus tem no seu coração. E às vezes quando um se enfoca em lo que Deus tem em seu coração. E às vezes quando alguém se enfoca o que Deus tem no coração. As coisas podem cambiar para um rumo para outro. As coisas podem mudar para um lado para um outro. Ele é Senhor, ele é soberano e ele faz o que quer. o Senhor é soberano, ele faz o que quiser. Ah, Mi misión es poder compartir lo que Dios tiene en su corazón. poder que Pero al mismo tiempo mi misión también es poder honrar la vida del pastor Luciano, pues él es quien encabeza este esfuerzo. Mas a minha missão também poder honrar a Luciano, porque él encabeza este esfuerzo y e honrar su corazón. Y mi corazón es poder cumplir con la expectativa que él tiene en meu este coração es poder cumplir con la expectativa que tiene en nesse momento. Pero también parte de mi misión Mas também parte da minha missão es poder honrar a todos los predicadores é poder honrar que han todos os pregadores que, que têm estado antes de nós podendo tomar talvez algo deles podendo e entretejer algo tomar novo. algo deles e colocar algo novo também. Dessa maneira quero honrar o que eles han compartilhado. Dessa maneira eu quero honrar o que eles têm compartilhado. Pois a palavra ha sido magnífica até o dia Porque de hoje. a palavra tem sido magnífica até o dia de hoje. Pero também quero poder formar com isso uma plataforma mas, para os que vão predicar depois. Mas de também quero formar com tudo isso uma plataforma para os que vão pregar depois. E depois de honrar a Deus predicando seu coração. E depois de honrar a Deus pregando seu coração. Ah, honrar a vida do pastor Luciano. Honrar a vida do pastor Luciano com as suas expectativas. E poder uh, honrar a los predicadores e anteriores honrar os pregadores e anteriores uma plataforma para os e formar uma plataforma para os que vêm estão todos vocês. Estão todos vocês. E também queremos uh, poder cumprir as expectativas. E também queremos que cumprir tienen. as expectativas que vocês têm. Assim é que se você se dá conta, a missão que eu tenho é bastante Assim que você dá conta que a missão que eu tenho é bastante grande e pesada. Se você põe uma sorriso em seu rosto. Se você coloca um sorriso no seu rosto. E de tempo em tempo. E de tempo em tempo. Um amém. Diga por aí um amém. Hará minha missão um pouquinho mais fácil. Faz a minha missão ser um pouco mais fácil. Obrigado. Obrigado. Assim, que, um, assim que começaremos com um verso da Bíblia. Começaremos com um versículo da Bíblia eh, hemos escuchado un poco acerca de identidad. Temos escutado um pouco acerca de identidade. Y el día de ayer en la noche estuvo magnífico. E o dia de ontem na noite foi maravilhoso. Como la palabra de Dios viene a medirnos. Como a palavra de Deus vem nos medir. Y hacer que nuestra vida pueda ser recta. E fazer que a nossa vida possa estar reta. E pueda arrancar de nosso coração todo o que tiene que arrancar. Arrancar do nosso coração tudo que tiver que arrancar. E também a vida do pastor Luciano a hora que iniciou. E também a vida do pastor Luciano a hora que ele começou. Sua enseñanza con el don de maestro que sua magnífica. seu ensino com o dom de mestre que ele tem é magnífico. momento, Assim que me ajude por um momento, ah, se de pé. colocando sobre seus pés y aplauso dando- por la vida de e dando um forte aplauso aos céus pela vida dos pregadores. de E já que você está de pé, e já que você está de pé, pode abrir sua Bíblia comigo. Pode abrir sua Bíblia comigo. Um verso. Num versículo. É uma das histórias que talvez você tenha escutado mais predicar. É uma das histórias que você talvez mais escutou pregarem. Não sei, às vezes creio que este capítulo compite com a parábola do filho pródigo. Não sei, às vezes acredito que esse capítulo compete com a parábola do filho pródigo. Em quanto às las que los enquanto predicadores vezes que os predicadores eh, que os pregadores pregaram. Assim é que não só tenho que cumplir esta Assim que não só tenho que cumprir essa missão, sino que Deus pone en meu coração um pasaje que vocês já conhecem. mas também Deus quer colocar no meu coração uma passagem que você já conhece. Hubiera sido mais fácil Talvez si fosse mais fácil um pasaje que ustedes no Se tivesse dado uma passagem que vocês não conhecem, Entonces hubiera sido mucho más fácil então poder teria sido muito mais fácil compartilhar. Ahora el reto es dos veces más Agora o desafio é duas vezes mais Pues, difícil então, os homens que se sentam nessa primeira fileira se conhecem palavra por palavra todo o capítulo 22. Eles sabem palavra por palavra todo o capítulo 22 do livro de Gênesis. Do livro de Gênesis. Assim é que uh, assim que ajude-me com um amém de ajude em tempo. com um amém de vez em quando. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Verso primeiro Versículo 1. Partes da escritura, partes desta história. Parte das escrituras desta história. Las vamos a mencionar. Nós vamos mencionar. Não quero lerla porque eu sei que você já Eu não conoce. quero ler porque eu sei que você já conhece. Pero si algo no lo conoce, Mas se alguma coisa não conhece, Promete-me chegar a me prometa casa, que você vai chegar à sua casa, ler a escritura, você, capítulo 22, você vai ler na escritura o capítulo 22 e meditar, en e meditar nisso. Promete que lo va a hacer? Você me promete que vai fazer? Ok. Ok. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Verso 1. Versículo 1. em eh, la versão espanhol diz assim. Na versão de espanhol diz assim. Aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e lhe dijo Abraão e ele respondeu: Eme aqui. Depois dessas coisas, pois Deus a Abraão aprova, ele disse a Abraão e ele respondeu: Eis-me aqui. Agora vocês, por favor. Se pudieran leerlo todos juntos, solo el primer Agora, verso. se você pudesse, por gentileza, todos ler o primeiro versículo juntos. Depois destas coisas, pois Deus Abraão aprova e lhe disse, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Agora não é um versículo muito largo. Agora não é um versículo muito longo. Creio que você pode repetir lo de memória. Eu acredito que você pode repeti-lo de novo. Verdade que sim? Verdade que sim? Adelante. Sucedeu depois destas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Por favor, uma última vez, pero esta vez um pouco mais forte. Por favor, uma última vez, mas dessa vez mais forte. Sucedeu depois destas coisas que Abraão provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Feche seus olhos. Padre, estou diante de ti. Pai, nós estamos à tua presença. E tua palavra é tua palavra. E a tua palavra é a tua palavra. Não é minha palavra. Não é minha palavra. Eu sou o instrumento para Eu sou um instrumento para a sua palavra. E eu te entrego meu coração. E eu entrego meu coração. Haz-me falar o que quieres. Me faz falar, Senhor, o que o Senhor quiser. E Haz-me callar o que quieres. E me faça calar hable. que eu não que o Senhor que não quer que eu fale. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode tomar assento. Você pode se sentar. Comencemos con algo sencillo. Comencemos con algo simple. Não há nada na escritura que esteja posto aí e que seja em vano. Não existe nada na escritura que foi colocado aí que está em vão. Não há nenhuma palavra, nenhuma coma, nenhum acento, Não tem nenhuma palavra, nenhum versículo, nenhum ponto, nenhuma exclamação. Que só esteja aí por estar. Que foi, só está aí por estar. Todo tem uma razão. Tudo tem uma razão. E na perfeição de Deus. E na perfeição de Deus. Há uma explicação para cada coisa. Tem uma explicação para cada coisa. O versículo começa com uma frase. O versículo começa com uma frase. Aconteceu depois destas coisas. Depois destas coisas coisas. Aconteceu depois destas coisas. Depois destas coisas. A frase tem que ver com uma progressão de sucessos. A frase tem a ver com uma progressão de processos. Nos está abrindo a porta para poder entender. Está nos abrindo a porta para poder entender que o evento que está a ponto de que suceder. Que o evento que está a ponto de acontecer está perfeitamente ligado está perfeitamente ligado com tudo que passou. Em todos os capítulos anteriores. Em todos os capítulos anteriores. Agora não é difícil para você Agora não é difícil para você entender que quando diz aconteceu depois destas que quando coisas, diz depois destas coisas coisas. A las a las que se refere As coisas que se refere. Tuvieron que haber pasado en los capítulos anteriores. Tiveram que ter passado nos capítulos anteriores. a narração da história de Abraão A narração da história de Abraão. começa no capítulo 12. Começa no capítulo 12. nós estamos lendo o capítulo 22. Nós estamos lendo o capítulo 22. Assim é que é muito fácil para nós fazer uma pequena Assim que é muito fácil para nós fazer um recorrido de 10 capítulos da Bíblia. De 10 capítulos da Bíblia. Que você conhece de memória. Que você conhece de memória. Pois você é um bom leitor da Bíblia. Porque você é um bom leitor da Bíblia. E la conhece perfeitamente. E você conhece perfeitamente. Verdade que sim? Verdade que sim? Aconteceu depois dessas coisas. Aconteceu depois dessas coisas. Podemos perguntar-lhe a Deus. Podemos perguntar a Deus. O que foi o que passou? O que foi que aconteceu? O que foi o que hiciste? O que, que você fez? E por que é que neste momento E por que provar nesse Abraão? momento que você quer provar Abraão? Assim é que podemos ir ao capítulo assim 12. Assim que podemos ir ao capítulo 12. E recordar as palavras que Deus tem para Abraão. E nos lembrar das palavras que Deus tem para Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela. Sai da tua terra, da tua parentela. Da casa, de tu padre, da casa do teu pai. A uma terra que eu te mostrarei. Como Deus o chama. Como Deus o chama lo sustenta en el camino. E o sustenta no caminho. Podemos entonces llegar al capítulo Podemos 13, então chegar ao capítulo 13. E quando ele chega a Canaã, a Deus lhe disse, mira onde estás parado. olha onde você está parado. E mira ao norte, ao sul, e olha ao norte, ao sul, leste, ao oeste. Toda esta te la daré Toda esta terra será tua uh, uh, eh, Deus lhe está dando herança. Deus está dando herança. Deus é tão uh, amoroso Deus para é com tão ele. amoroso para Deus com é ele. Tão bueno para Deus é tão Abraham, bom para com Abraão. Que o pode sacar de uma situação. Que o pode tirar de uma situação. E pode levar a um lugar. E pode levá-lo a um lugar. Onde Deus vai começar a falar. Onde Deus vai começar a falar. Acerca do futuro que vai ter. Acerca do futuro que vai acontecer. Assim que no capítulo 13. Assim que no capítulo 13. Ele, tem que separar-se de Ló. Ele tem que separar-se de Ló. E Deus começa a abençoar ele. E, capítulo 14. No capítulo 14. Ele foi empurrado à guerra. Ele eh, foi empurrado para a guerra. porque seu sobrinho foi porque capturado. o seu sobrinho foi capturado. Ele tinha que buscar entre seus Ele tem que buscar entre seus serventes, seus não servos. não tem nenhum guerreiro. Não tem nenhum guerreiro. Mas sin embargo encontra 120 de seus Entretanto servos, encontra 120 desses servos. Uh, les pone armas em suas mãos. Coloca armas nas suas mãos, o que puder encontrar. E confiando que foi Deus. E confiando que foi Deus. Que o trouxe a essa terra. Se vai à guerra contra vai à guerra Contra contra cinco reis. Vamos bem na história Nós aqui? vamos bem na história até aqui? Siga-me de cerca. Me acompanhe de perto. Uh, La Bíblia diz que ele derrota A Bíblia diz que ele derrota cinco reis. Ele está caminhando com Deus. Ele está caminhando com Deus. Está vendo como Deus o respalda. Está vendo como Deus o respalda. Em tudo o que ele está fazendo. Em tudo que ele está fazendo. Porque Deus o sacou. Porque Deus o tirou. Deus lhe deu herança. Deus lhe deu herança. Agora Deus o respalda. Agora Deus o respalda. E o defende. E o defende. Assim que ele pode recuperar. Assim que ele pode recuperar. E além de recuperar, tem um botim. E ainda mais do que recuperar tem um motivo. Tem uma ganância. Tem uma ganância. Assim que seu caminho de regresso. Assim que no seu caminho de volta, se topa, se topa ele se encontra com o sacerdote Melquisedeque. E quando Melquisedeque começa a Melquisedeque começa a abençoá-lo, a escritura ensina a escritura nos que ele diz encontrou um mais grande que ele encontrou um maior que ele, que ele podia bendecir, que o podia abençoar, e ele entregou os dízimos, e ele entregou os dízimos de tudo. Esta relação com Deus Essa é relação hermosa. com Deus é muito linda. É, é, seu coração está cada o seu dia coração está cada dia mais cerca de Deus, mais perto de Deus. Estou chegando para o capítulo 15. Eu estou indo para o capítulo 15. E no capítulo 15 es la primera vez que capítulo le promete 15 um é a primeira vez que promete um filho. Assim es que de repente Abraão está começando. Assim de repente Abraão começa não só amar a Deus, não só amar a Deus, sino também a quererlo profundamente. Senão também a querer profundamente porque ele. Le promete algo que porque nunca ha tenido. promete algo que ele nunca teve. No capítulo 16, no capítulo 16, temos uma pequena ah, lombada. Nós temos uma pequena lombada. Pues es cuando nace, eh, eh, nace el hijo de la sierva. Porque é quando nasce o filho da serva. E já sabem todo o assunto. E vocês Ismael. sabem todo o assunto com a serva. Ah, vamos bem até aqui. Nós vamos bem até aqui, amém? Já se cansou? Já se cansaram? Diga comigo, estou aprendendo. Diga Bíblia. comigo, estou aprendendo Bíblia. Assim que podemos chegar ao capítulo assim 17. Assim que podemos chegar ao capítulo 16. E, eh, capítulo 16, e no capítulo 16, dijimos aparece Ismael já aparece Ismael. el capítulo 17, no capítulo 17, Deus estabelece um pacto com Deus ele. estabelece um pacto com ele. el capítulo 18, no capítulo 18, le confirma que vai ter um filho. Confirma ele que ele vai ter um filho. Em el capítulo 19, no capítulo 19, Abraão já tem uma relação muito Abraão já tem uma relação muito estreita com Deus. De tal assim que pode interceder por Sodoma e Gomorra. Tão estreita que pode interceder por Sodoma e Gomorra. Em el capítulo 20, no capítulo 20, ele se vai para Egito. Ele vai para o Egito. Em aquele assunto de não é minha esposa. Naquele assunto de que não é, minha esposa esposa, é minha irmã. Usted lo recuerda. Você se lembra? E Deus o defende. E Deus o defende. E no capítulo 21. No capítulo 21. Deus lhe dá o cumprimento da promessa. Deus dá o cumprimento da promessa. Isaac nasce. Isaac nasce. Agora, por que hice todo este recorrido Agora, por que eu fiz todo esse recorrido até aqui? Se ustedes já se sabiam Se vocês já sabiam todas essas coisas. Porque a frase aconteceu depois dessas coisas. Porque a frase aconteceu depois dessas coisas. Começa a tomar muita mais relevância. Começa a tomar muito mais relevância. Porque a palavra provar. Porque a palavra provar. Às vezes em nosso nuestro contexto Às vezes o nosso contexto tem tido uma aplicação um poquito errada. uma aplicação um pouco errada. Esta é minha tese. Essa é a minha tese. Esta es mi propuesta para Essa é minha proposta para vocês. El dia em que Dios probó No a dia que Deus provou Abraão, tuvo que inspirar al escritor de teve que inspirar o escritor de Gênesis a que pusiera esta frase, aconteceu a aconteció que después de colocasse estas essa frase depois destas coisas, para que nós pudéssemos aprender. para que nós pudéssemos aprender que Deus ia provar nossa vida, que Deus ia provar nossa vida, Mas que nunca ia provar nossa vida. mas coisas que nunca ia provar nossa vida sem que acontecessem primeiro outras coisas. sem que acontecesse primeiro outras coisas porque a prova que Deus tem que fazer porque a prova que Deus tem que fazer não tem que ver com as coisas minhas não tem que ver com as minhas coisas sino com as coisas que Ele ha hecho mas comigo. com as coisas que Ele tem feito comigo novamente novamente se Deus fuera se Deus fosse provar ou aprovar as coisas de persona, as coisas da minha pessoa, se Deus fosse provar as minhas sabedoria, a minha sabedoria, se Deus, sabedoria provar, se Deus fosse provar, minha força, a minha força, ou Deus for provar, ou Deus fosse provar, minha capacidade, a minha capacidade, eu já saberia, eu já saberia, qual é o resultado, qual disso. é o resultado disso? Eu seria reprovado, eu seria reprovado. A prova, a prova, não necessitaria tê-la, não precisaria tê-la. Eu sei que o que é meu, eu sei que o que é meu, nunca será suficiente, nunca será suficiente para encontrar o estándar, para encontrar o nível ou a medida ou, a medida, ou, nível, ou o nível de lo que Deus está está do que Deus está esperando. Assim é que quando Deus me prova, assim quando Deus o prova, não me prova, não me prova nas coisas minhas, nas coisas minhas me prueba, mas me prova nas coisas que han nas passado, coisas que tem passado. Tudo aquilo que ele me ha dado, tudo aquilo que ele tem me dado, tudo aquilo que ele, cumplido, tudo que ele tem cumprido, tudo aquilo que ele, tudo aquilo que ele tem depositado, isso é o que ele vai provar. Por que tem que provar isso? Por que tem que provar isso? Este é meu primeiro ponto. Esse é o meu primeiro ponto. Não é porque Deus não saiba. Não é porque Deus não saiba. O que é o que vai passar com o que ele O que é que vai acontecer com o que ele tem colocado na minha vida? O que eu não me dado O que acontece é que eu não me dei conta. Que é o que Deus ha puesto O que é tudo que Deus tem colocado na minha vida. Assim que ele tem que provar. na minha vida. O que ele puso O que ele colocou na minha vida. Para que eu me dê conta. Para que eu me dê conta. Das coisas que ele colocou na minha vida depender e que eu possa depender do Deus dos céus. Por exemplo, Por exemplo as pessoas dizem que Deus prova nossa fé. Que Deus prova nossa fé, mas, sin embargo, tenho que também dizer, mas ainda assim tenho que também dizer que a Bíblia ensina que a fé vem, que a Bíblia assim ensina que a fé vem por ouvir, pelo ouvir e ele ouvir, e ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus. É um produto, é um produto entre Deus e eu, entre Deus e mim. É algo que tenho em coração, é algo que eu tenho no meu coração, que ele, mim, que ele gerou em mim, por sua palavra, pela sua palavra. Agora eu creio, agora eu acredito que, minha fé não é suficiente, que a minha fé não é suficiente, até que Deus aparece, até que Deus aparece e começa a provar e minha começa fé. a provar minha fé. Não é a fe que yo tenía não é a fé que eu tinha antes. É a fé que ele meteu por é sua palavra que ele meteu pela sua palavra no meu coração. Para que quando ele prove minha fé. Para que quando ele prove minha fé, ele já sabe. Ele já sabe como é minha fé. Como é minha fé. Ele já sabe. Ele já sabe. Qual seria o resultado? Qual seria o resultado da minha fé? Ele Que sabe, o que não sabe, quem não sabe, pode, até onde pode chegar a fé que tenho, fé que tenho sou eu. Sou eu. É como se Deus, dissesse. é como se Deus dissesse, eu vou te provar. E eu vou te comprovar que, que o que eu coração, tenho colocado no seu coração de mim, veio de mim. É eterno, é eterno é grande, é, grande, é graça, é, graça, um regalo, é um presente. E é minha força, e é a minha força, é, minha sabedoria, é a minha sabedoria, é a minha inteligência, é, poder, é o meu poder, é, graça é a minha graça vida. na tua vida. Aconteceu depois destas Aconteceu coisas, depois dessas coisas. Que começou a prova para Abraão. Que começou a prova para Abraão. Abraão, te vou provar. Abraão, eu vou te provar. Para que tu puedas concluir. Para que você possa concluir. Que, o que Deus pôs em tua que vida. Que o que Deus colocou na sua vida. É muito mais grande. É muito mais grande. Que o que has tenido. Muito maior do que você tem tido por toda a sua vida. Hágame um favor. E faça um favor. Diga à pessoa que, Diga pessoa que tem o seu lado junto você. Tem mais de Deus em você do que você pensa. La gente piensa As pessoas pensam que Deus nos mete em uma prova. Que Deus nos coloca numa prova. E essa prova. E essa prova é para destruir-te. É para nos destruir. Nós necessitamos fazer. Nós precisamos fazer uma pequena separação. Uma pequena separação. E ter entendimento. E ter entendimento. Vá comigo até aqui. Vocês vão comigo até aqui? Amém? O tradutor está fazendo um bom trabalho. O tradutor está fazendo um bom trabalho. Ok. Ok. La gente dice As pessoas dizem que está passando por um momento de prova. está passando por um momento de prova en ciertas em certas circunstâncias que verdadeiramente não são uma una que prueba. verdadeiramente não são a prova. Por ejemplo, Por exemplo, um homem al que Deus bendijo com uma quantidade grande de dinheiro. um homem que Deus dinero. abençoou com uma quantidade grande de dinheiro e ele está muito alegre e ele está muito feliz porque Deus lhe ha dado un porque Deus tem dado recursos. y ahora tiene la capacidad E agora ele tem a hacer. capacidade um ano depois um ano depois, ele vem ao pastor, ele vem até o pastor e le dice, pastor, você tem que orar por mim pastor, você tem que orar por mim, porque estou passando uma prova muito grande estou passando uma prova muito grande. Qual é a prova? Qual é a prova? E ele disse ele diz, se acabou o dinheiro, acabou o dinheiro. não sei onde se foi. Não sei para onde foi. Agora não tenho. Agora não tenho. Esta é uma prova muito grande. Essa é uma prova muito grande. Eu digo, eu digo, essa não é uma prova de Deus. Essa não é uma prova de Deus. Esse é o resultado. Esse é o resultado. De tua falta de administração. Da tua falta de administração. A vezes outras pessoas vêm. Às vezes outras pessoas vêm. E me dizem. E me dizem. Pastor, ore por mim. Pastor, ora por mim. Deus me está provando. Deus tem me provado. E eu pergunto como. E eu pergunto como. Sim, minha esposa. Sim, minha esposa. Eu digo, eu digo, essa esposa, essa esposa, tu la escogiste, você escolheu, e, tiene mais tempo e você tem mais tempo contigo, vivendo com você, que que viveu com sua mamá, que viveu com a sua mãe. Assim que tu esposa, assim que você tem a esposa, que tu has construído, que você tem construído. Não não diga, é uma prova de Deus. É uma prova de Deus. se nós podemos hacer la se nós conseguimos fazer a diferença, começaremos a entender como é que funciona el começaremos a corazón de entender como funciona o coração de Deus e como es que trata conosco e como Ele trata conosco. Deus Deus só provaria só provaria aquilo que te ha dado. aquilo que Ele tem te dado. a prova A prova está baseada está baseada en lo que Dios te ha no que Deus tem te dado. Al contrário, Ao contrário, a tentação está, basada está baseada em lo que não tienes, o que você não tem em lo que não te ha sido e dado. que não tem sido dado para você. Deixe-me Déjeme explicarlo. Deixa eu explicar. El día que el hombre pecó en o el dia huerto, que o homem pecou no jardim, e isso lo han mencionado los predicadores isso tem mencionado os pregadores anteriores, el día en que él pecó, no dia que ele pecou, diz a escritura que Deus apareceu, diz a escritura que Deus apareceu, e Deus lhe perguntou, e Deus lhe perguntou, onde estás, Adão? Onde você está, Adão? Ele disse, ele disse, me escondi, eu me escondi, porque tive medo, porque tive medo, porque estava desnudo, porque estava nu. Você recorda esse passagem? Você lembra essa passagem? Verdade que sim? Verdade que sim? Assim es que Deus voltou com assim ele. Assim que Deus volta para ele. ele lhe esta pergunta. E faz essa pergunta. Quem te ensinou que estavas Quem te ensinou que você estava nu? Outra vez. Outra vez. Em outras palavras. Em outras palavras. Quem te ensinou? Quem te ensinou? O que não tens. O que você não tem. Outra vez. Outra vez. Em outras palavras. Em outras palavras. Eu, Deus. Eu, teu Deus. Nunca te ensinei. Nunca te ensinei. Que o que você não tem. Eu sempre te Eu sempre te ensinei. Que o que você tem. Eu sempre te ensinei. Eu sempre te ensinei. O que eu, te o que eu tenho te dado. Eu sempre te ensinei. Eu sempre te ensinei. O que, o que tenho feito de você. Eu sempre te ensinei. Eu sempre te ensinei. O que eu te otorguei. O que eu te otorguei. Quem te ensinou? Quem te ensinou? Que, que você não tem algo. Porque quando ele se deu conta, Porque quando ele se deu conta que não tinha algo, que não tinha algo era hora presa fácil, era preva, é alvo presa fácil para que todas as suas gerações, para que todas as suas gerações pudessem estar metidas em tentação, estar metidas na tentação, pois iam ter porque iam ter o desejo de ter, de ter o que agora não tinham, o que agora não tem, porque já se haviam dado conta, porque já tinham se dado conta que não, que não tinham algo. Assim es que aparece Deus, Assim que aparece Deus. Eh, sacrifica os animais. Sacrifica os animais. faz vestidos. Faz vestido, vestiduras. E lhe dá. E lhe dá cobertura ao homem. Cobertura ao homem. A ver si el hombre puede empezar para ver se o homem começa a pensar em lo que Deus lhe ha dado, no que Deus tem dado e, deixa de pensar e deixar de pensar em lo que no tiene. o que ele não tem. Outra vez. Outra vez. Diga lá a pessoa diga que, está, pessoa que está ao seu lado. De tem mais de Deus em ti. que tu te imaginas. Do que você imagina. Diz a escritura. Diz a escritura que depois destas coisas, que depois dessas coisas foi que provou Deus Abraão. Foi que provou Deus Abraão. Não te vou provar. Eu não vou te provar. Em lo que não tienes. No que você não tem. Te vou provar. Eu vou te provar. Em lo que tu tienes. No que você tem. Que eu te he dado. Que eu tenho te dado. A intenção, prova, a intenção da prova. Já lo hemos estabelecido. Nós já temos estabelecido. Não é reprovar. Não é reprovar você. É comprovar. É comprovar você que, que, que, o que eu tenho te dado é bom, e é agradável e é perfeito. Se tu supieras se você soubesse que esta é a intenção da prova, essa é a intenção da prova, então tu te acercarias a Deus. Então você se aproximaria de Deus. E tu lhe pedirias a Deus. E você pediria a Deus que Deus te provara. Que Deus te provasse. Ah, Não sei aqui. Não sei aqui, país, mas no meu país, quando eu me paro a predicar, quando eu me vou para pregar e digo, vou falar sobre a prova, todo mundo corre a esconder-se. Todos correm para se esconder. Todo mundo ora. Todo mundo ora. Guarda-me Deus. Guarda-me Deus. Da hora mala. Da hora má. Del dia malo. Do dia mau. Del maligno. Do maligno. E da prova. E da prova. Porque pensa, Porque pensa que, o que Deus quer, que o que Deus quer é reprová-lo. É reprovar ele. Senhores, Senhores, nós já éramos reprovados. Nós já éramos reprovados. Desde antes que Deus antes que Deus aparecesse. Ele não pode aparecer. Ele não pode aparecer. Para a reprovar. Para voltar a reprovar. Ele, venido ele tem vindo para mostrar. Para mostrar que, que, que o que ele meteu na minha vida é muito mais é muito grande, maior. É muito mais é muito mais forte. Se chama Jesus Cristo. Se chama Jesus Cristo. Aconteceu depois destas Aconteceu coisas. depois dessas coisas. Que provou Deus a Abraão. Que provou Deus Abraão. Senhor, por que lo provas? Senhor, por que o provas? Porque Abraão. Porque Abraão. É para mim. É para mim. Uma imagem. Uma imagem. Um mensagem. Uma mensagem. Que deve ser dita. Que deve ser dita. Da maneira correta. Da maneira correta. Se eu tivesse que utilizar. Se eu tivesse que utilizar. As palavras do pregador anterior? As palavras anterior. Do pregador anterior que dizer. Eu teria que dizer. Deus. Deus se vai santificar. Vai se santificar. Em Abraão. Em Abraão. Espero que usted lo entienda. Espero que você o entenda. E se não, e se não compre compre o áudio da pregação anterior, da pregação anterior e E depois revisa. Assim, que assim que Abraão vai representar, vai representar a Deus. A Deus. palavra A palavra prova. En el contexto no contexto em que está usado. na palavra hebreia. Também significa. Também significa praticar, praticar ou ensaiar. Ou ensaiar. Estou esperando. Eu estou esperando que a palavra empiece a baixar. Que a palavra comece a descer. Em sua vida. Na sua vida. Deus está dizendo. Deus está dizendo. Ei Abraão. Ei Abraão. Te he dado muitas coisas. Eu tenho te dado muitas coisas. Agora. Agora. Vou fazer um ensaio contigo. Eu vou fazer um ensaio contigo. Não? Não. É como uma obra de teatro. É como uma obra de teatro. Todo mundo tem ensaios. Todos têm ensaio. Pero los ensaios Mas os ensaios são a porta cerrada. São a porta fechada. Nadie pode entrar Ninguém pode ensaios. entrar nos ensaios. Só a equipe de teatro. Mas Deus está dizendo a Abraão: Eu vou fazer um ensaio contigo e, e, e vou deixar as portas abertas. Todo mundo tem que ver o ensaio. Todo mundo tem que ver o ensaio para que se empiece a imaginar. Para que comece a imaginar o que vai ser a obra final. Outra vez. Outra vez. Vou fazer contigo. Eu vou fazer contigo no dia de hoje um ensaio. Um ensaio para que todo João Pessoa para, que todo João Pessoa se pueda imaginar possa se imaginar que original. O que é o original. Sabe como se chama isso? Sabe como se chama isso? Se chama imagem e semelhança. Se chama imagem e semelhança. o ensaio é uma pequena prova. É uma pequena é uma pequena prova. É uma pequena É uma pequena mostra do que vai fazer no original. Ok, você me vai entender okay, em uns minutos. Ok, você vai me entender em alguns minutos. Ah, quero provar. Eu quero provar. em tudo o que te vou provar. Em tudo que eu vou te provar. É excelente e de qualidade. É de excelente qualidade. Assim é que nós fazemos a diferença. Assim que nós fazemos diferença. Entre o que é. Entre o que uma é. Prova uma prova. E uma tentação. E uma tentação. Se você pode compreender. Se você pode compreender. Você poderá acercar-se a Deus. poderá se aproximar de Deus. Confiadamente. Confiadamente. Para que ele prove. Para que ele te prove uh, uma palavra semelhante. A uma palavra semelhante. É a palavra examinar. É a palavra examinar. Me encontro com um louco. Eu me encontro com um louco. Um louco. É um salmista. É um salmista. É o rei Davi. É o rei Davi. Ele é um poco louco. Ele está um pouco louco. Eu creio que deve ser brasileiro. Eu acredito que deve ser brasileiro. A la mejor é de Maceió. Ou talvez é de Maceió. Ou a la mejor é de, de João Pessoa. Ou talvez seja de João Pessoa. Ah, ah não sé. ¿eh? Ah, eu não sei. Porque ele escreve Porque ele escreve a Bíblia. Expressões como Expressões como examina meu oh Deus. Examina-me, Deus. Prova, meu coração. Sonda, meu Deus, e prova o meu coração. Meu Deus, esse menino, todas as manhãs, diz, estou pronto para a prova. Diga à pessoa pessoa que está sentada ao seu lado. Eu acredito que estão falando de você. Eu não poderia ter uma fé. Eu não poderia ter uma fé comprovada, comprovada se não primeiro, se não primeiro fuera provada. fosse provada. Quero que minha fé Eu quero que a minha fé seja comprovada. Seja comprovada. Para que seja comprovada. Para que seja comprovada. Primeiro teria que ser. Primeiro teria que ser provada. provada. Senhor, Sim, Senhor, prova minha fé. Pois a fé que tengo porque a fé que eu tenho não saiu, de minhas forças, não saiu das minhas forças. Não saiu, da minha inteligência. Não saiu da minha inteligência. Não saiu da minha capacidade. Saiu da, palavra, saiu da palavra que, de que sai boca, da tua boca. É a fé que tu trouxe. E, se tu la pruebas, e que você prova e, la e a comprova. Eu, me pararei firme eu pararei firme nessa fé, nessa fé comprovada. comprovada. puedo tomar mente se eu posso tomar minha mente e direcioná-la direcioná-la hacia lo que Deus me ha dado, ao que Deus tem me dado, a lo que Deus ha ao que Deus em minha vida, tem reclamado a minha a vida, que Deus ha puesto en mi a que Deus tem posto a minha vida, e não me refiro a las bendiciones me externas, às relações externas, me refiro à obra de Jesus, me refiro à obra de Jesus me Cristo, refiro à obra del Espírito me refiro à obra do Espírito se Santo. se eu entendesse que Ele, que ele quer comprovar que tudo que Ele tem me dado é bom, é justo, é perfeito feito, então eu me jogaria e diria: Mostra-me que o que você tem posto em mim tem sido grande. Uh, se, iglesia, se nós encontrássemos uma igreja que, prueba, que todos pedissem prova, toda a, ciudad, toda a cidade sabria, saberia comprovado, comprovado que, essa igreja, que essa igreja, Deus está aí. Deus está aí. hum, hum. Aconteceu depois dessas Aconteceu coisas. depois dessas coisas. Que provou Deus a Abraão. Que pôs Deus a Abraão à prova. E lhe dijo. E disse. Abraão. Abraão. As pessoas pensam que, que o ponto mais forte da prova está quando tem que, está quando tem que colocar seu filho no altar. Eu acredito, essa é a minha tese, essa é a minha postura, que a prova começou muito antes de Isaac. Eu vou explicar. Você está me acompanhando, amém? Você está contente? Você está contente? Ponga uma sonrisa. Coloque um sorriso. E diga amém. E diga amém. Se acercou Deus. Se aproximou Deus. A Abraham. De Abraão. E lhe, dijo, e lhe disse. Abraão. Abraão. Hay cuatro veces por quatro vezes en la escritura, na escritura en la que Dios habla con Abraham, que Deus fala com Abraão. E em nenhuma das anteriores, em nenhuma das anteriores ele havia hablado ele tinha falado de maneira tão personal. De maneira tão pessoal. En el capítulo 12, no capítulo 12, ele chama e lhe diz, ele chama e lhe diz, lhe dá um imperativo, uma ordem, dá um imperativo, uma ordem, sai da tua terra e de tu parentela, da tua parentela e da casa de tu padre, da casa do teu pai, a uma terra que te mostrarei, uma terra que eu vou te mostrar. Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17 aparece Deus, aparece Deus e diz, eu sou todo-poderoso. Eu sou todo-poderoso. Eh, se, se Seja perfeito. Delante de mim. Diante de mim. Eh, em Gênesis. Em Gênesis. Uh, ah, Uh, ah, capítulo 22, capítulo 22, Deus le habla Deus chama por seu nome, pelo seu nome. Capítulo 12, capítulo 12, capítulo 15, capítulo 15, capítulo 17, capítulo 17, Deus nunca lhe havia Deus nunca tinha falado, começou a falar, começou a falar com ele, no capítulo 22, no capítulo 22 pelo seu nome. Ele ele disse, Abraão, Abraão. E aí começou a prova. E aí começou a prova. Por quê? Por quê? Porque todos vocês sabem. Porque todos vocês sabem que eh, a palavra Abraão, a palavra Abraão significa, significa, padre de multidões. Pai de multidões. Deus está dizendo, Deus está dizendo de Pai de multidões. Ele volta e diz, Ele volta-se diz, aqui estou. Aqui eu estou. Não? Não? Ok, outra okay, vez. Outra vez. Te vou chamar. Eu vou te chamar. Com o nome que te dei. Com o nome que te dei. Quando hicimos pacto. Quando fizemos pacto para ver se responde para ver se você responde ao nome ao nome que eu te dei que eu te dei porque se tu respondes porque se você responde ao nome ao nome que eu te dei que eu te dei quando estávamos no pacto quando estávamos no pacto isso quer dizer isso quer dizer que tu sigues guardando a que você continua guardando a identidade que eu te dei que eu te dei no pacto que, no pacto que fiz contigo porque, mas se você diz, ah, a quem le hablan, a quem fala, de quem se refere, de quem se refere então você teria se esquecido pacto do contigo, pacto que eu fiz contigo e de como eu te chamei, e de como eu te chamei, não porco, não porco mas ovelha. Ele, dijo, Abraham, Ele disse, Abraão, e Abraão está aí, e Abraão sentado, está aí sentado, e, tem uma luta, e coração, tem uma luta no seu coração, pues hijo, porque tem um só filho, mas a voz disse, disse Padre de pai de multidões. Sabe qual é um dos problemas? Sabe qual é um dos problemas? Relação da relação pessoal com Deus. Que Deus sigue chamando. Que Deus continua te chamando. Com o nome que ele hizo como o nome pacto, que ele fez o pacto. Mas você já se esqueceu de como te chama. De como você se chama. Ele disse Abraão. Ele disse Abraão. E tu pensas que eres Juan. E você pensa que quem? Que é João. Ele disse Abraão. E ele disse Abraão. E tu pensas que eres Mateus. Que, que é, você é Mateus. Mateus você pensa, ele te ele chama de Abraão. Abraão. Ele diz Abraão. E tu pensas que eres Rafael. E você pensa que é Rafael. E então vem os irmãos à igreja. E me dizem, pastor, e dizem, pastor, eu, orado, eu tenho orado, e, orado, e tenho orado, e, orado, e tenho orado, e Deus não me contesta, e Deus não me responde. E eu digo, e eu digo estás no el correo equivocado. Você está no e-mail equivocado. Todas tus contestações, todas as tuas respostas, chegaram a outro nome. Chegaram a outro nome. Me acordo então. Eu me lembro então como Deus lhe cambiou o nome como Abraham. Deus mudou o nome de Abraão. Me acordo perfeitamente. Eu me lembro perfeitamente como Deus lhe cambiou o nome como Jacob. Deus mudou o nome de Jacó. Me acordo perfeitamente. Eu me lembro perfeitamente como Jesus lhe cambiou como Jesus mudou o nome de Simão. Tu não eres. Você não é como te chama a gente, como te chamam as pessoas, tu eres você é como Deus te vê, como Deus te vê e como Deus te, e como Deus te chama. Vou vir até aqui? Eu vou bem até aqui? Aconteceu depois dessas. Aconteceu coisas. Depois dessas coisas que provou Deus Abraão. Que provou Deus Abraão. E lhe dijo Abraão. E lhe disse Abraão. E quando dijo Abraão. E quando disse Abraão. Estava dizendo, estava dizendo de pai de multidões. A escena a escena. Começa a ser mais pressionada. Começa a fazer-se mais pressão. Abraham, Abraão a sentir, começa a sentir este sentimento de pressão. Esse sentimento de pressão. Hubiera sido mais fácil. Talvez fosse mais fácil que me dieras uma instrução. Que me desse uma instrução. Hubiera sido mais fácil. Tivesse sido mais fácil que me dijeras lo que tenho que, que me disseram o que eu tenho que fazer. Quando Mas quando me nome, chama por esse nome e te estou eh, eh convivendo com mi E eu estou convivendo com meu filho. Eh, então eu começo a pensar. Então eu começo a pensar que a melhor não vou chegar chegar a ser o que tu dizes, o que tu dizes que eu vou chegar a, ser, vou chegar a ser, porque só tenho um filho. Grite-lo forte, Grite forte, esse é a prova. Grite forte, essa é a prova. Vou muito rápido? Eu vou muito rápido. Ah, ok. Ah, ok. A prova vai começar. A prova vai começar. A prova vai começar. Ele disse, padre, Ele disse pai de multidões. Você já sabe o que Deus vai pedir. Você já sabe o que Deus vai pedir. Você já sabe o que Deus vai pedir. Verso 22, Versículo 22, perdão, verso 2, verso 2 Isaac, ele aponta Isaac e, vai pedir para sacrifício. e vai pedir para que seja sacrificado. Assim que deixa ilustrar. Assim que deixa eu ilustrar aí. De alguma maneira. De alguma maneira. Ah, talvez Abraão. Talvez Abraão. Está, ah, ah, com seu Está convivendo com seu filho. o menino pode ter entre 12 e 15 anos. Está jogando com ele. Está brincando com ele. E quando ele está jogando, e quando ele está brincando aí, convivendo com ele, convivendo com ele os vizinhos de Abraão, vizinhos de Abraão passam caminhando, passam cerca, caminhando, lo ven, o veem e saludam. E o saudam. Padre Abraão. Pai Abraão. Adiós, Padre Abraão. Ah, tchau, Pai Abraão. Outros vizinhos. Outros vizinhos. Passam por aí. Passam por ali. Miram Abraão. Olham Abraão. E lhe dizem adeus. E dizem adeus. Padre Abraão. Pai Abraão. Ele começa a mirar a seu Ele começa a olhar seu filho. E, diz. E diz hum, desde que este menino nasceu. Desde que esse menino nasceu. a gente as pessoas. Me começa a chamar. Começam padre. a me chamar de pai. Este menino. Esse menino. Me, me tem feito ser pai. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Senhor por, este por esse menino que me, ser padre. que me fez ser pai. Só para que Deus aparecesse, para que Deus aparecera e, tocara ombro, e tocara no seu ombro e lhe, dijera, dizera, esta é sua prova. Eu te chamo, padre de eu te chamo pai de multidões porque eu te, padre, porque eu te chamei pai antes antes que você tivesse Isaac, antes que esse menino nascesse, eu já te chamava de pai. Você não é pai porque esse menino nasceu, você é pai porque eu te chamei pai. necessita contestar. Precisa responder ele. Está em uma luta. Ele está numa luta. E tem que decidir. E tem que decidir. Este Esse menino não me, não me fez ser pai. foi o Deus dos céus. O que me fez ser pai. Gritem forte. Grite forte. Esta é a prova. Essa é a prova a ver Abraham, a olhar Abraão, Vou a tomar a tu hijo, eu vou pegar seu filho Abraão, E eu vou a quitar. e eu vou tirar de você. Quero ver, eu quero ver se, tu te puedes chamar, se você pode continuar a ti mesmo, se chamando padre de multidões. pai de multidões, Aunque não filho. ainda que você não tenha filhos. Ah, você tem que entender. Ah, você tem que entender isso. Eu dije, eu disse, dice Dios, diz Deus, te, llamo padre de te chamo pai de multidões. Isso é o que eres. Isso é o que você é. A mis ojos, Aos meus olhos, tu eres você é padre de pai de multidões. hijo, filho? Ou sem Com filho ou sem filho. no outro dia, chegou um pastor comigo, chegou um pastor comigo e me, dijo, Necesito tu e me disse, eu preciso do seu conselho. Que iglesia, Olha que teve um problema na igreja. E todos se foram. E todos se foram. Me esposa. Ficou minha esposa. Hijos, meus filhos. Unos primos. Uns primos. E um tio. E um tio. Eu Eu acredito. Que pastor. Que já não sou pastor. Tu não eres pastor. Você não é pastor. Porque tienes uma igreja. Porque tem uma igreja. Tu eres pastor. Você é pastor. Porque Deus te porque chamou Deus pastor. te chamou pastor. E se Deus dijo que eras e se pastor, Deus te chamou que você é pastor, eres pastor. Você é pastor. O problema, o problema é que tu te has olvidado. É que você tem se esquecido. Como Deus se refere de Como ti. Deus se refere sobre você. El día en que nosotros tenemos no dia em que nós temos filhos, nosotros vamos entonces nós vamos então uh, delante de juez, diante de um juiz, para que haga un acta, para que ele faça uma ata, e nosotros, e nós le ponemos nombre, colocamos a ele nome. Por que haces eso? Porque você faz isso? Porque esse menino, porque esse menino é meu filho, é o meu filho, e eu, e eu le pongo nombre, coloco o nome nele. Não? Não? Um dia, apareceu, ángel, o anjo. E, disse a Maria. Por certo, Maria. É eh, verdade, Maria. Se vai se chamar Jesus. Seu nome. cielo, vem dos céus. Para que José não diga. Para que José diga que é filho dele. Eu coloquei nome. E é meu filho. Porque, el que pone nombre, Porque o que coloca nome exerce autoridade. Exerce autoridade. E, exerce autoridade, e o que exerce autoridade cria sentido de pertencer. sentido de pertencer. Tu não le pones nome a tu Você hijo, não coloca o nome do seu filho. Eh, le chamaste Juan. Você chamou ele de João. Pero todos le dicen Toby. Mas todos lhe dizem Toby. E, luego, e logo, em los problemas familiares, nos problemas familiares, ele, se sale a calle, ele sai na rua, não sabendo, não sabendo quem é ele. Quem é ele. Camina por la calle, caminha pela rua. E aqui há um grupo. E aqui é um grupo. Um, uma pandilha. Uma gangue. E, entonces e então eles dizem: Ei, güero! Ei, loirinho! Vem! Vem! Vem! vem güero. Vem loiro. E quando estão dizendo güero. E quando estão dizendo loiro. Lhe estão marcando um nome. Lhe estão marcando um nome. Lhe estão formando uma identidade. Lhe estão formando uma identidade. Que farão permanecer. E ele vai permanecer. A esse grupo. A esse grupo. Dias depois. Dias depois. Tu hijo regressa a casa. Teu filho chega em casa. Agora se veste diferente. Agora se veste diferente. Se peina diferente. Ele se penteia diferente. Atua diferente. Ele atua diferente. E tu perguntas. E você pergunta. De onde lo sacaste? Da onde você tirou isso? E ele te diz. E ele te diz. Tu Tú ni siquiera você nem sabe quem sou eu. Quem sou eu. Não? Não? Ok, vou voltar a explicar. Ok, vou voltar a explicar. Um dia chegaste à casa um de dia Deus, você chegou à casa de Deus e pensaste que eras filho de e Deus. você pensava que era filho de Deus. O el término doctrinalmente é correto. O término doutrinalmente é correto. Hijo de Dios. Filho de Deus. Vai comigo hasta aqui? Vão comigo até aqui, amém? Pero en lo práctico, Mas no prático, na prática, ne necessita ser funcional. Você precisa ser funcional. Por exemplo. Por exemplo. Se eu chego a minha casa. Se eu chego na minha casa. E digo, hijo. E digo, filho. Ven. Vem. Para sair como 20. Vamos sair como 20 para que venga uno para que venha um especificamente, especificamente que, que eu tenho que fazer Chamar por seu Chegaste tu à igreja. Você chegou na igreja. Dijiste, somos filhos hijos você de disse, somos filhos de Deus. Eu não sei como me chama meu pai. Eu não sei como chama meu pai. Sal, sal, saliste à calle. Você saiu na rua. El diablo apareceu. O diabo apareceu. E te dijo. E te disse. Oh, muchacho guapo. Oh, menino bonito. Oh, vem para cá. Vem para cá. Tu eres guapo. Você é bonito. Hermoso. Bonito. Inteligente. Inteligente. Sábio. Sábio. Forte. Forte. Eu te quero poner nome. Eu quero te colocar nome. E, parte de mi pandilla. e fazer parte da minha minha gangue? Não? Não? Diz a Escritura, que um dia Jacó, que um dia Jacó se topou com o anjo de Deus, entrou com o anjo, encontrou com o anjo de Deus. E lhe não te vou disse, soltar, eu não vou te soltar que me bendiga. até que você me abençoe. Não te vou soltar, eu não vou te soltar que me bendiga. até que você me abençoe. o anjo lhe perguntou, qual é, qual é o seu nome? Ele dijo, Ele soy disse, Jacob, sou Jacó, tramposo, eu sou trapaceiro, enganador, enganador fraudulento, fraudulento, assim me han chamado, assim me tem chamado, assim me chamou minha mamãe, assim chamou minha mãe, assim me chamou meu papá, assim chamou meu pai, assim me chamaram minhas novias, assim chamaram minhas namoradas, e agora, e agora que eu estou, com uma identidade com uma identidade errada, de ti, diante de ti, pedindo, pedindo que, me hables que me fale uma bendição, uma benção que, hables que você diga bem, bem mim. sobre mim. E el ángel dice, e o anjo lhe diz, nunca mais te chamarás Jacó, nunca mais te chamarás Jacó, mas a partir deste dia, te chamarás Israel. Te chamarás Israel. Se acercou Deus com Abraão. Se aproximou Deus de Abraão. Ele disse Abraão. Ele disse Abraão. E, e, começou a prova. E começou a prova. Vas a responder. Vais a responder. Ao nome. Ao nome que eu te dado. Que eu te tenho dado. Vas a responder. Você vai responder. Ao, ao conceito. Ao conceito. À ideia. A ideia que eu tenho de que eu tenho sobre você. Vas a responder. Você vai responder. Como a pessoa. Como a pessoa. Que eu creio. Que eu creio. Que tu eres. Que você é. Ou te vas a ser. Ou você vai ser. Eh, el loco loco, ignorante. Louco, ¿eh? ignorante. E me vas a dar la vuelta. E vais dar meia volta. Isso lo dice la gente. ¿eh? Isso diz as pessoas. Quando la predicación Quando a pregação es demasiado directa. É muito direta. E, dicen, e dizem Esta predica era para ti. Essa pregação era para você. Tinha teu nome. Tinha teu nome. Me está entendendo? Você está me entendendo? Abraham Mas Abraão tem que voltar com Deus. Tem que voltar-se para Deus. E, dizer, e tem que dizer a ele: Eu estou aqui. Ele tomou, ele tomou a decisão de, poder responder, de poder responder de acordo, de acordo com a imagem, o nome que Deus estava dando. Aí começa a prova. Vou bem até aqui? Vou bem até aqui, amém? Diga a la persona que está Diga quem está sentado, ao seu lado. sonrisa Coloque um sorriso no seu rosto e diga amém. Abraão e Voltou-se para Abraão, voltou-se Abraão e respondeu: Eis-me aqui. Eis-me aqui. La expresión, a expressão eis-me aqui, original, no seu contexto original, decir, quer dizer que o, que, o que você chama está, de está diante de você. Outra vez. Outra vez. Contexto no amplio, contexto mais amplo, está dizendo, está dizendo que tu chamaste padre de você que me chamou pai de multidões, está, de está diante de alguém parecido, parecido ao, que ao que você chama. Outra vez. Outra vez. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Se pode traduzir. Pode se traduzir. Al que tu chamaste padre de multidões. Ao que você, ao quem você chamou pai de multidões. Está delante. Está diante. Del padre de todas do pai coisas. de todas as coisas. Porque como Deus te chama, porque como Deus te chama, te dá a possibilidade, te dá a possibilidade de identificar, de identificar você com, que te com o que, Ele te chamou. Não? Não? Hago um exercício. Ah, vou fazer um exercício. Se eu estivesse na igreja, se eu estivesse na igreja e estivesse enfermo, e estivesse doente, então apareceria Deus. Então apareceria Deus e diria, e diria de acordo a sua palavra, de acordo com a sua palavra, se seja sano. curado. Se seja sano. curado. Outra vez, Outra Deus, vez diria, Deus diria: Te, te chamo sano. curado. Dígalo fuerte. Diga forte. Isso é o que sou. Isso é o que eu sou. Mas logo que, que você tem crido que tu eres que você é sano, curado, poderias voltar com Deus, poderias olhar para Deus e, decirle, e dizer: se, tu me chamas sano, se você me chama curado, então eu te chamo ti, então eu te chamo te sanador, curador. Agora não é só a identidade. É o sentido de pertencer. Também é a capacidade. De identificação. De identificação. Como é, Como é o meu pai. Assim sou eu. Assim sou eu. Sou sua imagem. Sou sua imagem. Sou sua semelhança. Sou sua semelhança. Não sou Deus. Não sou Deus. Mas sou como meu papai. Vamos bem até aqui? Vamos bem até aqui? Já quero. Eu já quero. Que chegue teu momento de prova. Que chegue o teu momento de prova. Já quero. Eu já quero. Que te quedes sem trabalho. Que você fique sem trabalho, desempregado. E apareça Deus. E apareça Deus. E te chame. E te chame. Ei, próspero. Ei, próspero. Vem. Vem. Porque se tu dizes, Porque se você diz, Eis-me aqui. Eis-me aqui. El que tu chamaste. O que você chamou. prosperou prosperou Está delante. Está diante. Del rei de, do del, rei. Del dueño de do dono de todas as coisas. Te voy a provar. Eu vou te provar. Que o que he metido. Que o que eu tenho que colocar em você. Dentro de ti. Dentro de você. É muito mais grande. É muito maior. Que todo o que tu tens, Que tudo que você tem. Essa é tua identidade. Essa é a tua identidade verdadeira. Já quero. Já quero. Que chegue o momento da prova. Que chegue o momento da sua prova. E a circunstância, e a circunstância mais seja, seja a mais difícil da sua vida. E apareça Deus. E apareça Deus. E te diga. E te diga. Forte. Forte. Vem. Vem. Não diz a escritura. Não diz a escritura. Diga o débil. Diga o fraco. Forte sou. Forte sou. E quando Deus te chame, e quando Deus te chame fuerte, forte, mm, tu tienes que dizer, mm, você tem que dizer, se refere a mim? Eh, está falando de mim? Mira minha circunstância. Olha a minha circunstância. Mira o que estou passando. Olha o que estou passando. Se refere a mim. Se refere a mim. Só para que o Espírito Santo. Só para que o Espírito Santo diga sim. Diga sim. Estão falando de ti. Estão falando de ti. Porque quando tu diga. Porque quando você diga. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Estás dizendo. Você está dizendo. El que tu chamas forte. o que você chama de forte. Se está, levantando está se levantando. Frente ao todo. Frente ao poderoso. todo poderoso. Diga forte. Diga forte. Isso é o que sou. Isso é o que eu sou. Aconteceu depois destas coisas. Aconteceu depois dessas coisas. Que provou Deus a Abraão. Depois Deus prova Abraão. E Abraão e Deus dijo. E, e Deus disse. Abraão. Abraão. E ele dijo. E ele disse. Eis-me aqui. Eis aqui. Se me permite dizer. Se você me permite dizer. É só para, é só para fazer, pensar, fazer pensar a sua cabeça. Eu acredito que a prova já terminou aqui. Já terminou ali. Por que eu penso? Porque eu penso isso? Porque os seguintes dois versos. Porque os seguintes dois versos dirão, dirão que Deus lhe pediu que Deus lhe pediu a seu filho, a seu filho Isaac, Isaac é o único, é o único ao que ama, ao que você ama, que lo entregue em sacrifício. Que entregue em sacrifício. El siguiente verso, o seguinte versículo diz, diz: Muy de mañana. Muito cedo muito de manhã, muito cedo, preparou a los siervos, preparou os servos, preparou a, a los animales, preparou os animais e agarrou caminho. E foi ao seu caminho. Eu pergunto. Eu pergunto. Abraão, Abraão, que prisa tienes? Por que tem pressa? Se nós fôssemos Abraão, se nós fôssemos Abraão, e, nos pedir a nosso e Deus pedisse o nosso filho, nós diríamos, nós diríamos, necessito dois ou três confirmações. Eu preciso de dois ou três confirmações. e logo, de que que chegaram as confirmações, oraríamos a Deus, oraríamos a Deus e lhe diríamos, Deus, diríamos, Deus dá-me sabedoria, me dá sabedoria para dizer lo a minha mulher, para dizer à minha mulher isso. Este Sara, este Sara, eh, ah, ahorita vengo. Ahorita vengo. Agora, daqui a pouco eu venho. E Sara pergunta. Sara pergunta. a sacrificar Eu vou sacrificar o menino. Nosotros nós haríamos todo el tiempo faríamos todo o tempo possível, possível para retrasar para atrasar o que temos que fazer. O que temos que fazer. Él, Mas ele ao outro dia, ao outro dia muito cedo, eu, eu perguntei a Deus. Por que Abraão faz isso? Por que Abraão faz isso? Ele me, dijo, porque ele me disse prueba. porque já passou da prova. <laughs> Não? ok, no. Ok, no. Porque quando chega ao altar. Porque quando chega ao altar. E põe o muchacho aí. E põe o menino ali. E tem o cuchillo em sua mão. E tem o cutelo na sua mão. E o vai matar. E o vai matar. El cielo dice, o céu diz. Eu sei que não me Eu sei que você não me negaria em sua mente, na sua mente e em, seu coração, em seu coração ele já havia terminado, ele já havia terminado enquanto Deus pediu. de quando Deus o pediu. Esse assunto, Esse assunto é, extremadamente é, é extremadamente poderoso. Eh, Siga-me de cerca. Me acompanhe de perto. Não, não quer dizer que Abraão seja insensível, que, que não tenha sentimento. Não, não. A, ele duele. a ele dói. Duele dói hijo, colocar o seu filho. Duele tener que dói tener, ter que matá-lo. E por mais que, por mais diga, que o seu filho diga, não, hagas, papá, não faça, pai, ele, que explicar, ele tem que explicar: Isto me está doendo. Me está doendo isto isso é difícil. mas você tem que aprender uma coisa. Eu não dependo de, Eu não dependo de você para me chamar de pai. Eu dependo, eu dependo do Deus que me, do Deus padre, que me chamou Pai. Contigo ou sem Com ti, você ou sem você, eu, eu não vou ser. eu vou ser o que Deus que disse eu que eu vou ser. nos aferramos tanto nós nos apegamos tanto a lo que ha sido el resultado ao que Deus tem, ao que tem sido o resultado de lo que Deus nos ha hecho do que ser, Deus nos tem feito ser que pensamos que lo que, que pensamos que es el resultado, esse resultado es lo que nos hace ser. é o que nos faz ser E se te quitar a tua predica? E se tirarem a sua pregação? Te seguirias chamando predicador? Você continuaria se chamando pregador? Se te quitarem tu hijo, e se tirarem seu filho, te seguiria chamando padre você continuaria chamando pai de multidões? Dígalo comigo. Diga comigo. Não dependo. Não dependo. De lo que Deus me ha dado. Do que Deus tem me dado. Eu dependo. Eu dependo. De lo que ele me chamou. Do que ele me chamou. Que eu sou. Que eu sou. Lo que O que eu sou. Que ele O que ele disse. Que es lo que Isso é o que eu sou. Isso é o que vou Isso é o que eu vou ser. Com que tenho. Com o que tenho. Ou sem o que tenho. Ou que sem ou sem que tenho. Você tem que entender. Você tem que entender isso. que O homem que pode viver assim. Com muito. Com muito. Ou com nada. Ou com nada. E seu coração. E seu coração está equilibrado. Está equilibrado. Porque Deus. Porque Deus. Lo ha hecho ser, o tem feito ser. Não as coisas. Não as coisas. Não o ministério. Não o ministério. Não as atividades. Não as atividades. Essas não me ser. não me fizeram ser. Foi Deus. Foi Deus. o que me fez ser. El Ele. Que que vive assim, ele que vive assim, A tentação, a tentação Tem pouco efeito. tem pouco efeito, porque vive assim. Porque ele não depende, porque ele não depende de lo que tiene, do que tem, ou não depende, ou não depende de lo que não tiene, do que não tem. Depende de Deus. Depende de Deus. E, el hombre e o homem vivirá, vivirá por toda palavra, por toda palavra que, que sai da, da boca, boca de Deus. De Deus. Ei, é, pastor, tu ah, não pastor, você não tem 500 pessoas. Ei, pastor, Ei, pastor não você não personas. tem 20 pessoas dessa. É, Ei, pastor, Ei, pastor não é, você não prega tão bem. E, e o seu coração começa a começa inclinar-se hacia, a tentação, pois não é, porque algo, não é, algo, porque não é algo, é, algo que te hace falta. É algo que te faz falta. Aí nesse altar, aí neste altar, Abraão, Abraão está dizendo ao céu, está dizendo aos céus, o único que quero, o único que eu quero é ser como tu, é ser como você. Porque eu já vi, porque eu já vi, o ensaio, o ensaio. Eu já vi, eu já vi que um dia, que um dia, tu, tu, vas enviar a tu vai enviar seu filho. E o que eu estou vivendo? E o que eu estou vivendo? Apenas é um ensaio. Apenas é um ensaio. Que do que você vai fazer. A diferença. A diferença. É que detuve meu braço. É que eu detive meu braço. Porque tu lo dijiste. Porque você disse. Mas naquele dia. Quando Jesus está na cruz. Quando Jesus está na cruz. ninguém vai deter o braço. Você não me está entendendo. Você não está me entendendo com Abraão, com Abraão detuvo, o braço ele deteve o braço morte. na morte. Mas com Jesus, o braço não se mostrou na morte. Não se mostrou na morte. o braço se mostrou na ressurreição. Se mostrou na ressurreição. identidade correta. A identidade correta te hace vivir. Te faz viver as coisas da maneira correta. Da maneira correta. A maneira correta. A maneira correta não é, não é como, pensa, como as pessoas pensam que é o correto. Que é o correto. correto o correto terra, na terra é fazer o modelo dos céus. Na terra. Aconteceu depois destas Aconteceu coisas, depois destas coisas que provou Deus que Deus pôs Abraão à prova. E Deus, e Deus disse Abraão, Abraão e, ele e ele disse eis-me aqui. Eis aqui. Com Isaac, com, com Isaac e sem Isaac, com Isaac ou sem Isaac, eu vou cumprir, eu vou cumprir a missão que tu me, que tu me deu. Se eu se eu encontrasse um país um país com pastores com pastores com este coração com esse coração o dia poderia ser muito pouco. o diabo pod poderia fazer o diabo poderia fazer muito, muito pouco. pouco. Deus deu Deus deu Deus quitou Deus tirou hmm. Y si te quitaran tu carrera E se tirarem a sua carreira? y te quitaran tu empleo E se tirarem o seu emprego? y te quitaran el E departamento, se tirassem o seu apartamento? tu fe seguiría intacta. A sua fé seguiria intacta? Santidad Santidad tiene que ver tem a ver con la correcta imagen com a correta imagem en el hombre. no homem. no homem. Él llamó y Ele dijo, chamou e disse: sed seja santos. santo. Assim te chamo. Assim te chamo. Te chamo santo. Te chamo santo. A mis ojos. Aos meus olhos. Eres santo. Você é santo. A mis ojos. Aos meus olhos. A ideia. A ideia que tenho de ti. Que tenho sobre você. Eres que eres santo. É que você é santo. Eu volteo los ojos e eu volto aos céus. E digo, papá, e digo como pai, como você pode dizer isso? Ele disse sim. Ele disse sim. Eres igualito a tu papá. Você é igualzinho ao seu pai. Que alguém diga. Que alguém diga. Creo que estão falando de nós. Acho que estão falando sobre nós. Que alguém lo diga. Que alguém diga. Creo que estão falando de nós. Acho que estão falando sobre nós. Hum, creo que não. Eu acredito que não. Uma vez mais. Uma vez mais. Que alguém pueda dizer. Que alguém pode dizer. Creo que estão falando de Eu acredito que estão falando sobre nós. Criar este coração. Criar esse coração. na vida de uma pessoa. Na vida de uma pessoa. Tem que ser resultado de um processo. Tem que ser resultado de um processo. Pero también es resultado. Mas também é resultado. De uma palavra hablada. De uma palavra falada. a prova por la que te metieron. A prova por que te colocaram. É um processo. É um processo. Pero la palabra que te dieron. Mas a palavra que te deram. É uma realidade. É uma realidade. La gente dice. As pessoas dizem. Que es lo que Dios te prometió? O que é que Deus te prometeu? E Abraão diria. E Abraão diria. Oh, me prometeram um hijo. Me prometeu um filho. Aunque ya Ainda que já sou grande de idade, Deus me prometeu um filho. Deus me prometeu um filho. Às vezes nós predicamos. Às vezes nós pregamos. Espera a promessa. Espera a promessa. Enfócate na promessa. Foca na promessa. Mira a promessa. Mira a promessa. Se isso for verdade. Se isso fosse verdade. E, e, e, trato de explicar-me. Eu tento explicar isso. Com as poucas palavras com as que poucas podemos palavras que podemos nesse tempo. Senhor, ajuda-me. Senhor, me ajude. Ah, ah, a gente se enfoca na promessa. As pessoas se focam na promessa. Como quando Abraão abraçou a seu filho. Como quando Abraão abraçou seu filho. Logo o pôs no altar. Logo colocou no altar. E a gente que mirou. E as pessoas que olharam. Le dijo, Abraão, dissem, Abraão, o que você está fazendo? Esse é tu futuro. Esse é o teu futuro. Essa é tua promessa. Essa é a tua promessa. É a resposta de orações. É a resposta das tuas orações. É o que Deus te deu. É o que Deus te deu. É ministério. É o teu ministério. É tudo o que É tudo que você tem. Esse é futuro. Esse é o teu futuro. Esse estás arriesgando Você está futuro. arriscando o seu futuro. E Abraão disse, e Abraão disse: Não estou arriscando. Não estou arriscando. Lo estou assegurando. Eu estou assegurando. Porque o Deus do céu, porque o Deus dos céus, que me chamou Pai, que me chamou pai, me pode dar, me pode dar tantos, tantos filhos, como ele, como ele quiser. Mas este, se eu retenho esse, então me enfocarei, que tengo, no que tenho e não, naquele, e não naquele que me chamou, que me chamou que o que sou. Você tem que entender. Ah, você tem que entender. A Bíblia diz. A Bíblia diz que então ele, que então ele recebeu a instrução de Deus. a instrução de Deus. Senhor, ajuda-me com esta igreja brasileira. a instrução toma tu hijo, é pega seu filho, Isaac, Isaac o único, o único, al que tu amas, aquele que você ama, e entrega-me em sacrifício, entrega-me em sacrifício, em um lugar, num lugar, onde eu te direi, onde eu te direi. Assim diz a sua Bíblia. Assim diz a sua Bíblia. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Já a, a petição é difícil. A petição de Deus já é difícil. Já é um momento difícil. Já é um momento difícil. Pero, además, Mas ainda assim, lhe dá as instruções a medias. Dá as instruções pela metade. Lo vas a sacrificar. Você vai sacrificar. Pero no te voy a decir mas não dónde. vou dizer aonde. Depois veremos. Depois nós vamos ver. Como le hacemos. Como vamos fazer. Por que haces isso, Por que faz isso, Deus? Porque se eu lhes pido ofrenda, porque eu, se, eu, se eu peço ofer eles são oferta, obedientes, vocês são obedientes e vão ofrendar. E vão ofertar. Pero si no les digo quanto, Mas se eu não digo quanto, van a tener que esperar. Vão ter que esperar. Siga-me de cerca. Me acompanhe de perto. Assim que diz a Bíblia. Assim que diz a Bíblia. Senhor, o que não tem que fazer. Senhor, o que eu tenho que fazer? diz a Bíblia. Diz a Bíblia. Que três dias de caminho. Que três dias de caminho. Caminhou Abraão. Caminhou Abraão. Sem saber. Sem saber. Em qual de los em montes. qual dos montes. Da terra de Moriá. Da terra de Moriá. Tinha que sacrificar. Tinha que sacrificar. Três dias de caminho. Três dias de caminho. Três dias de caminho. Três dias de caminho. E Deus não ha dicho. E Deus não disse nada. nada que estás provando, Deus? O que você está provando, Deus? Três dias de caminho. Três dias de caminho. E de repente. E de repente. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Levantou seus olhos. Levantou seus olhos. E dijo. E disse. É aí. É aí. Os servos. Os servos. Le dijeron. Disseram. Como sabe? Como sabe? Que é aí. Que é aí? Ele disse. Não sei. Não sei. Como lo sei. Como sei. Pero sei. Mas sei. Que lo sé? Que eu sei. Se parece. Parece. Com quando minha hija. Que quando minha filha. Se acercou e me Se aproximou e disse. Há um muchacho. Tem um menino. E eu creio, dijo eu ella, acredito, que é ele. Me disse minha filha, que eu é ele. Dije, Hija, e eu lhe disse, filha, está feio. Está muito feio. Hija, filha, esse não. Esse não. E lhe perguntei. E perguntei. Como sabe? Como você sabe? Que é esse? Que é ele? Ella dijo, Ela disse. Não sei. Não sei. Como lo sei? Como sei? Pero sei. Mas só sei. Que é ele. Que é ele. Você me tem que entender. Você tem que me entender. Quando a fé, quando a fé é provada, é provada, a fé, a fé comprovada, comprovada, se converte, se converte em convicção. Em convicção. Convicção, convicção é esta capacidade, essa capacidade de mirar o monte, de olhar o monte e dizer é aí, e dizer é aqui. Os servos perguntam. Os servos perguntam. Deus, Deus, Deus quando te dijo Dios? Quando te disse Deus? Ele disse, ele disse, disse não sei como eu sei. Eu não sei como eu sei. Sei sei. Mas sei que eu sei. Você tem que entender. Você tem que entender. Três dias de caminho. Três dias de caminho. E e el diablo, o diabo escutou a instrução. Escutou a instrução. Ve e sacrifica Vai e sacrifica meu filho. Diablo dijo, o diabo disse. Ah, ah, isto é um ensaio. Isso é um ensaio. Se eu faço com que ele perca o ensaio de Deus, as pessoas não vão querer ver o original. Assim que o diabo juntou todos os seus demônios e se, acercou, e se aproximou e começaram a perguntar aonde é? Aonde é? Aonde é? E todos os demônios falaram não sei. nem o diabo, Nem o diabo. Lo poder echar a perder. Vai poder fazer isso perder-se. Sé en mi corazón, eu sei em meu coração, porque, lo ha puesto en mi corazón, porque tem colocado no meu coração, pues la fé que é a fé provada, provada comprovada, comprovada se, convierte se converte em convicção, em convicção que acerca, que aproxima relación, a relação. ele não precisa falar comigo. La relación a relação ha crescido, acrescentado, a identidade se tem se estabelecido. Só preciso olhar seu rosto e eu já sei aonde é. Se o que estou falando é verdade, você pode comprovar com um exemplo natural. Um exemplo natural. Depois de 32 anos Depois de, 32 anos de casado, eu já não necessito. Eu já não preciso falar muitas coisas à minha mulher. Minha mulher só se volta, me vê, ou me olha, move a sobrancelha. Eu já sei. E eu já sei tudo o que tem que saber. Senhor, necessito uma igreja madura. Senhor, eu preciso de uma igreja madura. Que possa ter uma relação. Que possa ter uma relação. Que ao mirar teu rosto. Que ao olhar seu rosto. Não só se emociona não de só paixão, se emociona de paixão. Mas pode entender. Teu coração. Teu coração. Me está entendendo? Você está me entendendo? Necessito repetir? Eu preciso repetir? Ok, então. Okay, então eu repito outra vez. Eu repito de novo o dia que Abraão está sacrificando, está a Isaac, quando, está quando está sacrificando, lhe, dice, lhe diz, me, duele, me dói, siento, eu sinto, mas não dependo de você. Esse ato, Esse ato pode ser sentido, pode ser sentido, pode ser uh, ah, Percebido, pode ser percebido, não mas não está sendo sentimental. Sendo sentimental. Me entende? Você me entende? Você ah, está poniendo cara ah, você de, está colocando uma cara de... De que está predicando de, esse pobre pastor? De que está falando esse pobre pastor? Se, Abraham, Se fosse Abraão... Latino-americano... Latino-americano... Ele diria... Ele diria... Não! Não! melhor não fazemos. não, me dói muito. Já me entendeu? Você já me entendeu? Madurez. Madurez. É dizer, maturidade é dizer. Isso está doendo. Mas eu não dependo disso. Outra vez, outra, outra vez. vez. outra vez. Quando Deus ama. Quando Deus diz. Deus ama. Quando Deus ama. De maneira madura. De maneira madura. Deus pode dizer coisas como. Deus pode dizer coisas como. Te amo com todo meu coração. Eu te amo com todo o meu coração. Eres la niña de mis ojos. É a menina dos meus olhos. E, eres mi especial É o meu pessoa especial. Tu eres. Você é. Lo que eu amo. O que eu amo. Pero mi amor. Mas meu amor. Não depende. Não depende. De como te comportes. De como você se comporta te portes bien, se porte bem, ou te portes mal, ou se porte mal, eu te vou amar, eu vou te amar da maneira, mesma maneira, porque meu amor, porque meu amor não depende, não depende de tu resposta. da tua resposta. Ah, você não está entendendo. Ah, não, você não entendeu. Se ele esposo, se o marido se voltea com a esposa, volta com a mulher e lhe diz, e diz este é meu pacto, esse é o meu pacto, te vou amar, eu vou te amar todos os dias da vida, dias da vida não, importa não me importa como, te como você se comporte, eu te vou amar, eu vou te amar, essa expressão, essa expressão que, que as pessoas têm de Si me amas, de, de, que se você me ama, eu também te amo. Eu também te amo. Si mas amar, se você me deixa de amar, então eu também, então, eu também de vou amar. deixar de amar você. É de meninos de 5 anos. anos. Meu Deus, meu Deus se parou, lado, separou parou ao meu lado e me, dijo, e me disse, amar, eu vou te amar todos os dias da vida porque te amo, porque te amo, te vou a corrigir. eu vou te corrigir. Pero tu conducta Mas tua conduta não afeta, não afeta lo que eu sou, o que eu sou, a decisão que tomei, a decisão que tomei e o amor que tenho para O amor ti. que tenho com você. Se, a Se chegássemos a Deus e, a Deus e amássemos a Deus com um amor maduro, com um amor maduro a igreja seria madura. Seria madura. Apenas Deus, apenas Deus não contestou tua oração, não respondeu sua oração, apenas Deus, apenas Deus não te respondeu a ti, não respondeu você, se não respondeu através, se não respondeu através de uma pessoa, e Deus não te deu a ti, e Deus não deu para você, deu persona, mas deu a outra pessoa, o que tu queres, o que você quer, é votar a Deus, é virar as costas para Deus e dizer não quero nada com dizer, Deus, não quero mais você Deus. Eu digo, eu digo, se eu vou com Deus, se eu vou com Deus e lhe digo, e digo, e lhe digo e digo: Te voy a dar la espalda. Eu vou te dar as costas. Luego pregunto: Eu logo pergunto: quais são minhas opções Quais são as minhas opções? El infierno? O inferno? Senhor, Senhor, não tenho aonde ir. Eu não tenho para onde ir. Solo tu tens Só tu tens. Palavras de as vida. palavras de vida. Me des. Me, você mede. Ou não me des. Me dê ou não me dê. Me uses muito. Me use muito. Me uses pequeno. Me use pequeno. Me leves a um lugar. Me leve a um lugar. Ou me deixes aqui. Ou me deixes aqui. Não é importante. Não é importante. Eu te vou amar. Eu vou te amar. Com todo meu coração. Com todo meu coração. Todos, todos dias os dias de minha da minha vida. Essa é, minha decisão. Essa é a minha decisão e se não me volvieras a falar, e se você não voltasse a falar comigo, e jamais, escutar outra e jamais vez eu escutasse outra vez a sua de voz, todas de maneiras, todas as maneiras, te amaria com todo meu eu te amaria com todo o meu coração. Creo que esta palavra eu acredito que essa palavra tem que ser vivida no dia de hoje. A identidade correta faz a conexão correta. o nível de relação, o nível de relação determina, determina o nível de revelação. Diz Deus, eu não me mostro a todos, a todos da mesma maneira. Eu me mostro mais, eu me mostro mais aqueles que estão mais perto. Já vou terminar com Eu já vou terminar com isso. Porque a você não lhe gusta Porque você não está gostando da pregação. Jesus predicou. Jesus pregou. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Um bello mensaje. Uma bela mensagem. El sembrador salió a sembrar. O semeador saiu a semear. El camino, o caminho, las piedras, as pedras, los espinos, os espinhos e todas as demás coisas. E todas as demais coisas. Dijo, el culto Disse, se O culto se acabou. Podem ir à sua casa. Podem ir à sua casa. Se deu Deu-se a volta. Caminhou. Caminhou. Seus doze discípulos, seus 12 discípulos foram com ele. Chegaram a uma casa. Chegaram a uma casa. Se sentaram. Se sentaram. discípulos, e os discípulos perguntaram que quisiste dizer? O que você quis dizer? Com a parábola? Com a parábola que explicaste? Que você explicou? E por que les hablas por parábolas? E por que você fala por parábolas? Tradução. Tradução. Nós outros não entendemos. Nós não entendemos. Se os doze, se os doze que estavam cerca, que estavam perto, não entenderam, não entenderam, os cinco mil, os cinco mil, a multidão, a multidão, menos, muito menos Salieron del culto. Saíram do culto. E disseram, oh, oh, que culto. culto. Esse predicador. Esse pregador. Fantástico. fantástico. De que falou o predicador? Ah, ah, de que, ele falou? Ah, não sei. Ah, não sei. Uma classe de agronomia. Uma classe, uma aula de agronomia. Mas Jesus disse estando com seus discípulos, estando com seus discípulos, a ustedes, a vocês, les es dado, é dado conhecer, conhecer os secretos del o reino. segredo de Deus. Mas a ellos, mas a eles, porque eles, porque eles estavam, estavam cerca. perto. Abraão dijo, Abraão disse, estou tão eu estou tão perto, que não necessito que me diga, que eu não preciso que você me diga, conosco seu coração, conheço o seu coração. Tão cerca. Tão perto. As explicações, As explicações estão dadas, estão dadas medida, na medida relação. da relação. O tamanho da relação. O tamanho da relação. explicação. O tamanho da explicação. Por exemplo. Por exemplo. Se alguém de eh, los que asisten. Se alguém dos que vem à igreja. Se, se levantasse. Dijera, me a casar. E dissesse vou casar-me. E então se acercara uma pessoa de allá. Então se aproximasse uma pessoa de lá. Que não lhe conhece. Que não lhe conhece. E lhe dijera. E lhe dissesse. A ver, explica-me. A ver, me explica. Por que te vas a casar? Por que você vai se casar? E ahorita por quê? E agora por quê? E por que com ela? E por que com ela? Esta pessoa diria. Essa pessoa diria. Mira, sou cristiano. Bom, sou cristão. Sou educado. Sou educado. Me entende? Me não te vou dar explicação. Eu não vou te dar explicação. Pero se si mas se a mãe dessa pessoa o escutou e, para, lado, e para seu lado e, empieza. e começa. O outro sente que, que tem que dar uma explicação. Por que tem que dar uma explicação? Porque, que dar uma explicação? Porque, Porque lá a relação é muito estreita. Eu quero. Ah, Eu quero. imagine isso. Uma pessoa ora a Deus. Uma pessoa ora a Deus. E, diz, Deus, e diz Deus. Por que passa isso? Por que está acontecendo isso? E Deus não diz nada. E Deus não diz nada. O Que está dizendo Deus? Que está dizendo Deus? Tu estás longe. Você está longe. E eu não te devo nenhuma explicação. E eu não te devo nenhuma explicação. Mas quero que o Espírito Santo chegue na noite, no meu quarto, se, senta na minha cama, me, desperte e me diga, e me diga eu tenho que explicar algumas coisas. Porque isso testificaria. Porque isso que estamos muito cerquita. Que estamos muito perto. Me está entendendo? Vocês estão me entendendo? Aquela pessoa, aquela pessoa que aprende, que aprende a depender de Deus, a depender de Deus e de nenhuma outra coisa, e de nenhuma outra coisa, é a pessoa, é a pessoa que se pode acercar a Deus, que pode se aproximar de Deus. A gente que está cerca de Deus. As pessoas que estão perto de Deus. São as que Deus les quer explicar. É que Deus quer explicar as coisas. Não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Se não primeiro. Se não primeiro. Se los platico. Para conversar. A mis falar, servos. Aos meus servos. Los profetas. Aos profetas. Por los cerca por lo cerca. Coloco cerca. Por lo cerca. Coloco perto. Porque me amam. Porque me amam. Com um amor maduro. Com um amor maduro. Porque sua identidade. Porque sua identidade está perfeitamente está perfeitamente estabelecida. Porque se eu les quito. Porque se eu les quito, porque se eu les tiro as coisas que les he dado, as coisas que eu tenho dado, eles de todas maneiras, de todas as maneiras, sigam firmes, eles se continuam firmes. Coração pelo seu coração, é conforme ao coração. É o meu coração. Lemos hemos predicado a alguém Temos manhã, pregado alguém essa manhã Dígalo comigo. Diga comigo. Não dependo. Não dependo. Das coisas que tenho. Das coisas que tenho. Dígalo comigo, não dependo. Diga comigo, não dependo. Das coisas que Das hago. coisas que faço. Dígalo comigo, não dependo. Diga comigo, não dependo de las cosas que vienen. das coisas que vêm. não dependo Não dependo de todo lo que me pueden de tudo que podem me dar, não dependo Não dependo de todo lo que puedo hacer. do que vai passar. Dependo Eu dependo de aquel que me llamó. daquele que me chamou. e el que me llamó, E o que me chamou é el que me hace ser é o que me faz ser lo que yo soy. o que eu sou. e lo que yo soy E o que eu sou es porque él me llamó. é porque ele me chamou, que eso soy. que isso eu sou. Y esa es mi identidad. E essa é minha identidade. Haga-me um favor. Faça-me um favor. Esté sobre seus pés. Coloque sobre seus pés. Coloque-se de pé. Aconteceu depois destas coisas. Aconteceu depois destas coisas. Que provou Deus. Que provou Abraham. Deus a Abraão. E disse Deus. E disse Deus. Abraão. Abraão. E ele disse. Ele disse. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Vamos, dígalo com Vamos, diga com todo o seu coração. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Al que tú llamas. Ao que você chama. Fuerte. Forte. Al que tú llamas. Ao que você chama. Grande. Grande. Al que tú llamas. Ao que você chama. Próspero. Próspero. Al que tú llamas. Ao que você chama. Ministro. Ministro. Al que tú llamas. A quem você chama. Pastor. Pastor. Al que tú llamas. A quem você chama. Líder. Líder. Hoje está delante de ti. Hoje está diante de você. Para amarte para amar-te com todo o coração, com todo o coração, de uma maneira madura, de uma maneira madura, sem depender, sem depender de lo que hago, do que tem, de lo que tenho, do que tenho, ou de lo que puedo hacer, do que posso fazer, para depender, eu posso depender de la palavra, de adorar, que sale de tu boca, que sabe de todas as coisas, em nome de Em nome de Jesus. orar. Quero orar. Com todas aquelas pessoas. Com todas aquelas pessoas que necessitam chegar que precisam de chegar diante de Deus. E levantar um altar. E levantar um altar. E poder poner en el altar. possam colocar no altar. Algo que ele sabe. Algo que ele sabe. Que ha estado obstruyendo. Que tem estado obstruindo. E pueda dizer. E que possa dizer. Eu não dependo disso. Eu não dependo disso. Para ser. Para ser. que Deus me ha dicho que, que Deus puedo tem ser. Me dito que eu posso fazer. En los últimos días, nos últimos dias, en las últimas semanas, nas últimas semanas, esto te ha isso tem golpeado em tu vida, golpeado a sua vida. Has dicho, você tem dito, es que yo no tengo, é que eu não tenho, es que yo no puedo, é que eu não posso, es que yo no soy, é que eu não sou, es que yo no alcanzo, é que eu não alcanço. E en eso, e nisso, hiciste que Deus, você fez com que Deus rompiera conexión, rompesse conexão. Pero puedes conectar mas pode conectar hoje, no dia de hoje, escutando voz, escutando a sua voz, que te llama, que te chama, perfeitamente, perfeitamente por tu tu nombre, por teu nome, por la idea, pela ideia que Ele tiene de ti, que Ele tem sobre você, nesta manhã, nessa manhã. Se esta palavra, se essa palavra é para ti, é para você. Se esta palavra, se essa palavra é para tu coração, é para o seu coração. Esta manhã, essa manhã, te puedo pedir, eu posso te pedir que vengas de tu silla, que venha da tua cadeira, aqui adelante, aqui diante, e tu e eu, e que você e eu, nos apresentemos delante de Deus, nos apresentemos diante de Deus, e lhe digamos, nós somos, e digamos nós somos, lo que tu has dicho, o que você tem dito, que nós somos, que nós somos, em nome de em nome de Jesus. Não é um emoção, Não é um sentimento. É uma decisão. Nascida de Nascida de uma fé. Com convicção. Com convicção. vida. Minha vida. vida. É a tua vida. Tu puedes hacer conmigo. Você pode fazer comigo lo que tú quieras. Que o Senhor quiser. Me fazer. puedes dar mucho. Você pode me dar muito. Me puedes dar pouco. Me podes me dar pouco. Mi pie meu pé está firme está sobre la firme sobre a rocha. Não me vou a mover. Não vou me mover. Não vou a cambiar. Não vou mudar. Não vou a titubear. Não vou titubear. Me vou a quedar. Eu vou ficar. E te vou amar. E vou te amar. Com todo mi coração. Com todo o meu coração. Padre del cielo. Pai dos céus. Traz convicção. Com, com, traz convicção. En medio de este no momento. meio deste momento movimento que, se pueda levantar que possa se levantar uma igreja, uma igreja com identidade, com, identidade, com madurez, com madurez e com santidade, com santidade porque mira tu rosto, porque olha o seu rosto todos os dias, todos os dias porque, seu coração, porque seu coração é permanecer fiel, é permanecer fiel porque, pode com fazer com essa igreja o que, tu o que o Senhor quiser fazer com essa igreja você pode fazer conosco o que o Senhor quiser fazer conosco Vamos, levante suas mãos ao céu. Vamos, levante suas mãos aos céus. E diga-lhe, eu não dependo. E diga, eu não dependo. De lo que tenho. Do que eu tenho. Não dependo. Eu não dependo. De lo que tu me has dado. Do que tem me dado. Nem sequer dependo. Não também dependo. De que ser, do que posso fazer. Não dependo. Eu não dependo. De lo que hemos construído. Do que temos construído. Eu não dependo. Eu não dependo. De lo que hemos podido hacer. Do que temos podido fazer. Dependo eu dependo. Deus, do meu Deus. Que me chamou. Que me chamou. E, sua palavra e a sua palavra. É a que me sustenta levanta. Isso é, é o de que dependo. Eu preciso ver teu rosto. Eu preciso ver você. Minha alma te anela todos os dias. E se o ministério cessara? E se o ministério se fosse? eu seria, seguiria sendo, eu seguiria sendo o que tu has dito, o que você tem dito, que eu sou. Que eu sou. Em nome de Jesus. Oramos por cada pessoa. Oramos por cada coração. Neste lugar. Neste lugar. Em nome de Jesus. Oramos por cada pareja. Oramos por cada casal. Por cada família. Por cada família. Por cada homem. Por cada homem. Por cada mulher. Por cada mulher. Que possa encontrar. Que possa encontrar. Deus, com a voz de Deus. Início no início. De uma correta identidade. E o início de uma correta identidade. Vamos igreja. Vamos igreja. Orem comigo. Orem comigo. Padre del cielo. Ah, Pai dos céus. Pruébame. Ah, me prova. Padre Pai céu, dos céus. Pruébame prueba. prova. Todo lo que has tudo metido, o que faz sentido. Todo lo que has derramado. O que tem derramado. Todo lo que has sembrado. O que você tem semeado. Todo lo que has colocado. Tudo que você tem colocado. Todo lo que has dejado. Tudo que você tem deixado. Pruébalo en mi vida. Prova na minha vida. Porque maior. Porque maior. É o que está em é mim. Que está em mim que el que está do que o que está fora de mim. Fora de mim. Me prova, Senhor. Pruébame. Me prova. me prova, coração. coração nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Dedique-lhe um minuto. Dedique um minuto a poder orar, a poder orar, a poder tocar seu rosto, a poder tocar seu rosto, a poder dizer-lhe, a poder dizer, lo único que necesito, o único que eu necessito, é uma palavra que sai, é uma palavra que sai da tua boca. Todo o demás, tudo demais, é um acessório, é um acesso tudo demais é necessário O que eu necessito é só uma palavra que saia da tua boca. Minha santidade depende da palavra que sai da tua boca. Por isso eu vivirei e vivirei e me guiarei pela palavra que sai da tua boca. Corra, rara, baba,